تصوري معي حلقة؟ لا هلا <laughs> بدك تصوري معي حلقة؟ أرجع لا بتلوني؟ نعمل له 30 شباك كل شباك فيه رب فيه النشاط نعمله كل يوم برمضان مكونات 30 شباك بتلاقوها بصندوق الوصف بالرابط موجود تحت هذه المطلوبة حلقة لليوم وبدو آه، صغيرة مقص عشان نرسم مثله ورق أصفر كرتونة لونه أزرق كرتونة لونه أسود وبس الكرتونة لونه أزرق نرسم شكل مجد يرسم النجم على الورق الأصفر نرسم كتير نجوم نقسم بالمقص ترى هلا نجيب الكرتونة اللون السودا الأشكال بمكانهم نقص الورق بالنص من الشبابيك بنلزقهم على المسجد بنركبهم من واحد لثلاثين علينا نكتب الأرقام على الشبابيك حابة أحكيكم شوي عن الأوراق بصندوق الوصف هدول الأنشطة موجودين فيها بأربعة وعشرين رمضان عنا نشاط المتاحة حنان رمضان عنا شرف المصلي من لو من سجادة الصلاة نقص المصلي من لزع السجادة ساعدوني لنلاقي كلمة مختبئة هم نقص بنعمل فانوس في كتير أنشطة بتعملوها بصندوق الوصف بس عليكم تطبعوا الورق بتمنى تكونوا استمتعتوا بهاي الحلقة رمضان كريم لا تنسوا اللايك الشير والسبسكرايب باي